түркістан облысы төле ауданының полиция бөлімінің бастығы полиция подполковнигі бауыржан жанаевқа төле ауданының білім бөлімінің басшысы жалған дипломдары бар роза аманова тапсырма беріп өз әмірін жүргізіп отыр сонда қалай төле ауданының полиция бөлімінің бастығы полиция подполковнигі бауыржан жанаев бұдан былай роза амановаға бағынышты болғаны ма ал төле аудандық учаскелік полиция самат тағаев қаншама уақыттан бері тек қана төле би аудандық адами әлеуетін дамыту бөлімі бойынша білім бөлімі басшысының тапсырмасымен жүр деп естіп жатырмыз бұл қаншалықты рас бұл қаншалықты заңды сонда түркістан облысы адами әлеуетін дамыту басқармасының басшысы рақымбек қуатбекұлы жолаевқа мүлдем бағынбайтын жалған дипломмен білім бөлімін басқарып отырған роза аманованы көздегені не бірнеше жалған дипломын әшкерелеген журналист ләззат асанованың туыстарына қысым жасап отырғаны анық бұл білім саласындағы қызметін асыра пайдаланып өзінің кегін қайтару ма коллективті уже екіге бөлді бірі өз жаңа тартты, бірі енді біз ол шақта қалғандықтан біз өзіміздің мүддеміз, өзіміздің құқығымызды қорғау мақсатында ғана біз бүкіл жерлерге жазып отырмыз енді педагог болғаннан кейін педагогтық құқықты қаншалықты таптау заңды педагог адам баласы ғой бір, бір үйдің қыз бір әулеттің келіні бір әулеттің қызы бірдей бала тәрбие тәрбиелеп отырған ата ана қаншалықты заңды екенін білмеймін бізді күштеп уже күштеп қол қоюға да көшті бірақ мен юрист адвокат жалдағаннан кейін мен заңды білгенмін сол сол кісілермен келісіп мен қазір бірдеңе жазсам мен сол кісілермен келісетін болдым уже бірдеңе істесем мен сол кісілердің кеңесін алып барып қана жазып қоямын 2019 жылы жансая балабақшасында меңгерушінің міндетін уақытша атқарушы болып қызмет атқарған ота жұрқабаева қазір сол балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді құрманбекова маржан тексеріс жүргізу мақсатында Ота жұрқабаеваны белгілі бір мәлімдемені алып кел деп алдап шақырып аудандық бөлім бөліміне шұғыл келуін талап етеді ол жерде байзақова гүлмәнат роза аманованың жұбайы азамат аманов құрманбекова маржан және тағы бір белгісіз әйел адам комиссия мүшесі ретінде болса керек бірақ өзін еш таныстырмайды бәрі бір кабинетте отырады сөйтіп олар ботаны бірден сұрақтың астына алып тергей бастайды мазамда болмай отырды бір жағынан жаңағы өзім не айтып қойғанды мен сол кісілердің сұрағымен жауаптарымен ғана жазып түсініктеме жазып отырдым бір жағынан телефонда өшіп қалған кейін жаңағы құрманбекова маржаннан маржан апай айтты маған сен біраз уақыт отырасың екі үш сағат отырасың сол үшін қазір жаңағы үйіңе хабарласып қой екі үш сағат отыратыныңды айтып қой деді и мен сол жерде құрманбекова маржан апайдың телефонын алып өзімнің жұбайыма звондадым мен осындай осындай районада отырмын кешігіп баратынымды айттым кейін ол жерде мен сол уақытта сол сағат он жарым почти он бірге таман мен сол жерден шықтым ішкі мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау жергілікті полиция самат тағаев роза марваның неге жетегінде жүр бұл масқара ғой олар заң аясында жұмыс жасамайтыны қалай жергілікті қарапайым азаматтардың заңгерге жүгіну құқығын неге шектеп отыр бұған тоқтау жоқ па сонда самат тағаев мырза сіз соңғы кезде тым белсенді болып жүр деп естудеміз Шашал десе бас алудың керін келтірмеңіз әрбір азамат заңгерге жүгінуге адами азаматтық құқығы бар соны ескеріңіздер басшылар